يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي عفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي رب يا خير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرام نور وسلام عليك يا رفيع الشان والدرج عكفة يا جيرة العالم يا أم خير الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أنت يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم وبآيات القرآن عون فالتعيد فينا أخر وهاني نعرف البطح وتعريفنا وصفا الشهد والدراجل عطفة يا جيرة العالم يا إلى الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجل أنت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي عشاني والدرجي عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك